kayaknya nggak bakat guys main gitar mending kita main piano aja ya rasane wong nandang kangen Rino wengi atiku rasane peteng Tansa kelingan kepengen nyawa Sejelo wae wis amoh tenang citro janji pekane kowe ngapusi nganti sprene suene aku nganteni nangis batinku ngerantas urepku telas kepes netes elu neng dadaku tutu klambi apa sing neng jero lemariku nanging pojo anyar sing mbok pamer neng aku tutu wangi mawar sing tak sawang neng mripatku nanging kok kaya aku Ning opo seneng aku Yen menggawe laraku Pamer pojo anyar Ning arepku janji tekane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngenteni nangis batinku ngerantas urepku telas kepes netes eluh neng dadaku sing ning jero ku nanging bojo anyar sing mbok pamer keneng aku tutu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku nanging kowe lali nglarani wong koyo Apa seneng aku Yen mung gawe laraku Pamer pojo anyar Neng arepku Pamer pojo anyar Neng arepku